Peço perdão ao meu bispo, à minha bispo, ao meu bispo que não está presente, às pastoras, ministros desta casa e a toda a igreja que me perdoa. Amém, glória a Deus. Olha, irmão, sai daqui agora, essa é a minha porção, né? Que Deus te falado nesse lugar de maneira poderosa, né? O teu graça vai estar na igreja, uma pouca reflexão sobre o Salmo 23, que muitas gente lê várias vezes, e muita gente não tem muito discernimento do que quer dizer pra gente, não é verdade? Então eu para mim e para você nessa noite. E Deus fala assim: O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Deitado e fazer grandes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. É que gera minha alma pela vereda da sua justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara do cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, a presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice também Só aceitamos as coisas que não são boas. Mas quando é uma aprovação, quando é uma correção, quando é uma perda, quando é uma falência, quando é um desafio, não aceitamos. reclamando, murmurando com Deus, mas ele foi bem claro dizer, né? Como diz também que teve ter muita desaflição, teve um ânimo, eu pensei, você vencerá. Aí ele faz assim, deitar no espaço verdejante. Por que nós fazemos isso? Nós obedecemos a nossa liderança. Porque nós somos uma ovelha que o pastor direciona, e ovelha é um animal, se você bem observar, que não toma banho sozinho. Aleluia! Tem alguém para tratar dele. E eu e você não queremos esse tratamento. Nós temos uma liderança para nos guiarmos na vereda. Veremos uma vara, a vara para servir. E quando é usado o cajado, é pela rebeldia da ovelha. E se observado que é tão fiel conosco, como faz uma ovelha, que quando ele direciona ele com a vara, é para não pegar nenhuma árvore esquisita mortífera, no abismo, para que não venha quebrar uma pata ou quebrar qualquer coisa da parte dele, que é o cuidado de Deus. E quando ela é desobediente, ela vai se acidenta. Aí que é o que o pastor faz? Ele com o cajado, pega ela pelo cajado, ele até fere, traz ela para o aprisco, cuida dela, porque ela está sarada, volta de novo para o aprisco, não é assim? Mas eu e você hoje não queremos isso. Estamos muito mais sendo bode do que ovelha. evoluir a mesa do reino. A